on va reprendre un peu euh, différentes notions très rapidement hein, pour, pour la start-up. On voyait que effectivement en termes d'entrepreneuriat et de start-up, il y avait des différences, c'est-à-dire que on passait par le même, le, même processus en fait de, de, je dirais de développement, sauf que pour la start-up, il fallait qu'il y ait une composante d'innovation, généralement technologique, ça peut être aussi managérial, et puis il fallait qu'il y ait une concentration de moyens finalement pour permettre un développement rapide euh, très rapide même pour aller sur des marchés avant d'enregistrer euh, un chiffre d'affaires un chiffre d'affaires décent. Donc euh, c'est une forme de modèle économique. Ici, on va voir finalement, le, en, quelques mots, le, passage qu'il y a entre le, le search up, c'est quand vous cherchez l'idéation, quelle idée je vais avoir, quelle idée répond à quel, à quel problème. D'accord Tiens, j'ai une idée, ça peut répondre à un problème. Donc là, vous cherchez cette idée qui et vous, vous maturez cette idée, vous êtes en phase de, de maturation. Donc on est, on est sur du search-up, et en fait, on, expérimente, on cherche une nouvelle valeur. D'accord Et ça, ça peut être fait, généralement c'est de la pré-incubation. D'accord Ça peut être fait dans les, de plus en plus dans les, dans les écoles de commerce ou dans les universités. Il y a des gens qui ont des idées, ils ne sont pas forcément prêts à créer une, start-up ou à rentrer dans un incubateur. Donc, euh, on va les aider à, maturer une idée, on va, on va, on va aller dans Donc voilà, ça c'est le, le search. Après, vous avez votre start-up, où, après avoir cherché votre valeur, vous allez, vous allez créer cette valeur. C'est-à-dire que là, vous allez faire en sorte que ça ne soit plus une idée qui répond à un problème, d'accord C'est un produit qui va rencontrer un marché. Et c'est ça, quand je vous disais, une des premières euh, causes d'échec, c'est que votre idée ne rencontre pas de marché. C'est pas parce que votre idée n'est pas bonne, c'est que le produit qui dépend de cette idée ne rencontre pas le marché. Donc la start-up, c'est vraiment euh, arriver à trouver un produit qui répond à un marché et aussi euh, d'éprouver de, son, business, son, euh, business model, enfin son modèle d'affaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Tant que vous n'avez pas votre, euh, votre modèle d'affaires et que vous n'avez pas engagé votre première, votre première vente, bah, vous n'êtes pas sûr que votre produit répond à un marché. Et puis après, une fois que vous êtes sûr que votre produit répond à un marché, d'accord eh ben vous êtes en exécution, on l'a vu, votre pivot est terminé, et là, vous passez en scale-up, c'est-à-dire en exécution, vous allez, vous allez, faire euh, du, de, la création client, d'accord, pour répondre à une demande et structurer votre organisation pour répondre à cette demande. Donc là, effectivement, on est sur une, société qui répond, qui répond en fait euh, à, un marché spécifique. La définition de la start-up, c'est un petit business, pardon de, l'anglicisme, qui a juste commencé et qui est en train de chercher pour améliorer son business model et ses finances. Et vous voyez très bien que ça, ça peut répondre, cette, cette, cette, cette finalement, cette euh, définition répond en fait à la création d'une entreprise, je dirais normale, et d'une start-up. Une entreprise normale, elle cherche aussi son business model. D'accord Elle cherche aussi des financements. Une start-up, effectivement, vous rajoutez l'innovation et la concentration de moyens, et là, vous êtes... Là, euh, vous le verrez, c'est pas la peine que je vous explique, vous avez effectivement le processus de, start-up. Ce, qui, est, intéressant et, à noter, c'est que dans le processus de start-up, hein, est clairement explicité que bah, quelquefois, il y a des échecs. En France, il y a des échecs. Je ne sais pas au Vietnam quel est le taux d'échec. En France, euh, le taux de survie des start-up, c'est 20%. Euh, et encore 20% euh, à la suite de l'incubation. Donc c'est compliqué. Euh, on considère en France qu'une une entreprise est à peu près viable si elle a 3 ans d'existence, 1 million de chiffre d'affaires et environ 6 personnes. Ce sont des critères comme d'autres, mais bon, c'est... Et en fait, ben, il y a une, itération pour derrière arriver au succès. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu le, la raison de la mise en place d'un écosystème d'incubation, justement pour limiter ce facteur d'échec et voir comment on peut capitaliser sur ces échecs pour trouver des nouvelles solutions qui permettent effectivement d'améliorer le taux de survie des, euh, startups parce que le but effectivement c'est la commercialisation euh, je dirais d'un produit, c'est la création de valeur ajoutée, c'est la création d'emplois et c'est le développement économique. C'est ça le, le, le, le, Donc en fait ce qui se passe c'est que met en place pour assurer un meilleur accompagnement des, start startups et des entreprises. On met en place des écosystèmes. Un écosystème, c'est une communauté d'organismes de, vivants, hein. ça c'est la définition première, euh, et, avec des, composants, euh, des ressources, pas forcément du et qui, structurent un environnement, qui façonnent un environnement. Et en fait, quand on, mentionne un, un, écosystème de start-up, en fait, on s'appuie sur trois éléments, trois éléments euh, structurants. D'abord, c'est les talents. Parce qu'il faut avoir, il faut, il faut faire du, pardon de l'anglicisme, il faut faire du sourcing de talents. C'est-à-dire que euh, c'est pas facile de monter une start-up, ça demande du travail, ça demande de l'intelligence, ça demande de la motivation. Donc il faut avoir des gens hein, qui, euh, qui, qui, qui veuillent se lancer dans l'aventure. Donc ça, c'est le premier élément. deuxième élément, c'est toute l'organisation support et toute l'organisation suivie. Hein. Donc tous les, tous, les, tous les juristes, tous les banquiers, tous les incubateurs, tous les comptables, pour que en fait, on apporte une structure support au porteur de projet et à son équipe, afin qu'il ait tous les éléments pour pouvoir le mieux possible répondre à, euh, je dirais, des, des, des euh, euh, exigences euh, du marché, des exigences juridiques, comptables, etc. Donc qu'ils soient bien armés pour ça. Et il existe des structures de support. Et puis vous avez besoin de financement, parce que sans finance, vous ne pouvez rien faire. D'accord et que, et que avec les finances, bah, vous, pouvez développer votre, vous pouvez développer vos activités. Alors il y a plusieurs types de financement, on ne va pas rentrer dans, ces liens. Vous avez, vous avez le, le, le vous avez euh, des financements non dilutifs, c'est-à-dire qu'on va vous prêter de l'argent sans rentrer dans le capital. Vous avez des, des, des, des financements dilutifs, c'est-à-dire que vous avez des venture capitalistes qui vont venir dans votre capital mais qui vont prendre des parts. Donc voilà, donc c'est soit vous avez des aides, des dons, des prêts, ou des prises en, des prises en, capital. D'accord. Ici, voilà un peu le, dirais, l'écosystème euh, qu'on a en, France, où vous avez les talents. Ben, les talents, on va les chercher euh, dans les grandes écoles. On va les chercher, euh, on va les chercher chez les chasseurs de tête. On va les chercher aussi dans, dans, les, dans les grandes entreprises, on verra sur le plateau de Saclay. Vous avez après ben, tous les, tout le système de financement, le système de financement, vous allez retrouver des business angels, ce sont des gens qui euh, mettent de l'argent et qui, veulent aider les entreprises. Euh, vous, avez des, euh, ventures venture capitalistes, vous avez des systèmes de, de, plateformes en fait, de crowdfunding où ben, vous postez votre idée et vous dites ben voilà, je suis à la recherche de 50 000 euros sous forme de dons, sous forme de prêts ou euh, également sous forme de, prise de participation au capital. ça, ça, Vous avez euh, euh, également tout ce qui est les, incubateurs ou les, espaces de coworking qui se mettent en place et, toutes les fonctions support. Et là, on verra effectivement le cas spécifique d'Incubaliance de, qui, effectivement est un incubateur plateau de Et tout ça, en transverse, hein, vous avez euh, des organisations qui s'occupent un peu du networking. Euh, par exemple, la plus connue à l'étranger, c'est la French Tech Viet, hein, euh, qui, s'occupe en fait de fédérer les acteurs de tout ce qui est entreprise technologique au Vietnam, par exemple. Vous avez Business France, vous avez des structures étatiques qui, vont aider qui à finalement euh, à, mettre les gens en, relation les uns les autres. Et puis vous avez tous les médias spécialisés euh, euh, qui, vont, effectivement aborder ces, ces différents